ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೂರು ಗಂಟೆ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಜಿ ಅಲಿ ದರ್ಗಾ ಫೇಮಸ್ಸು ಮುಂಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹಾಜಿ ಅಲಿ ದರ್ಗಾ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದೇನೇ ಹಾಜಿ ಅಲಿ ದರ್ಗಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಜಿ ಅಲಿ ದರ್ಗಾ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳೇನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ದರ್ಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಲಿ ದರ್ಗಾ ಸಮುದ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದೇನೆ ಅಲಿ ದರ್ಗಾ ಹೋಗೋಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅಜಿಯಾಲಿ ದರ್ಗಾ ಇದೆ ಈ ದರ್ಗಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದರ್ಗ ಸುಮಾರು ಆರುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಷ್ಟು ಪುರಾತನವಾದಂಥ ದರ್ಗಾ ಈ ದರ್ಗಾವನ್ನು ತೇಲುವ ಮಸೀದಿ ಅಂತಲೇ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ದರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದರ್ಗ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಸವಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಏನಿದೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ದರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅದು ಸವಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದರ್ಗಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅದು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸವಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮೃತ ಶಿಲೆ ಏನಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯನ್ನು ತರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದನೇ ಮಕ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕರಾನ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಟೈಲ್ಸ್ ತರ್ತಾರೆ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಈ ಜಾಗದಿಂದನೇ ತಹಾಜ್ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾರ್ಬಲ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಲಾಗಿತ್ತು ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಿದೆ ತೇಲುವ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತೇಲುವ ದರ್ಗಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ದೇವಾಲಯವು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂಬೈನ ಉಪ್ಪು ಸಹಿತ ಸಮುದ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿರೋ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ತಾಜ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಒಳಪು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ತಾಜ್ಮಹಲು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು ಚಾರ್ಮಿನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಮೃತಶಿಲೆ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಕಾರಣನೇ ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಈ ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಏನಿದೆ ಈ ದರ್ಗಾ ಹಾಜಿ ಅಲಿ ದರ್ಗಾಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ದರ್ಗಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಹಾಜಿ ಆಲಿ ಫರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳಾ ಆಂದೋಲನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂಮಾತಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಚಳುವಳಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲ್ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರು ಆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ದರ್ಗಾದೊಳಗಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆ ಒಂದು ಮುಂಬೈನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನಿದೆ ಬಾಂಬೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಮಸೀದಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮುಂಬೈನ ಕೋರ್ಟು ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಹಾಜಿ ಆಲಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾದ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೆವಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಆಜಿ ಆಲಿ ದರ್ಗಾ ಏನಿದೆ ಮರಿಯಾನ್ ಮಸೀದಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಯಾಪ ಸಾಂಖ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಸೀದಿ ಸೂಸಿ ಡಿ ತೆಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಲೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ ಆಜಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಯಾ ಆಜಿ ಆಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ಆ ಹಾಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಲಮು ಮುಂಬೈ ಮೇರಿ ಜಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತುಂಬಾ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಜಿ ಅಲಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೂಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರ್ದು ಕೂಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಾಜಿ ಅಲಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ದರ್ಗಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ